здесь много дел Я иду платить налоги, Налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги, налоги И тут такая херня, я, я Ко мне подходит старая подруга Чё ты, как я нормально, ты сам когда вот так Я иду по делам в пиджаке а ты примешь меня? Не, нигде же Чтобы вы понимали, Лена, распидайка Нет, папа колено, папа колено проблем Нет, папа колено, папа колено проблем Папа колено, папа колено проблем Да